ба ба бара ба ба бара ба ба ба ба бара бара бара бара бара бара бара я я үгүй ёо Йоо за тэгээд аа би юу ч гэсэн одоо ингээд Тэгээ юу ч гэсэн би ингээд одоо эргэж ирлээ. 2 сар баг бичлэг хийсэнгүү тэгээд намайг үнэхээр уучлаарай. Тэ яг ингээд а subscribe unsubscribe хийгээгүй эсвэл бол одоо хүртэл намайг яг бичлэг хий гэж дарамтлаж байгаа хүмүүст маш их баярлалаа. Тэгээ яг хоо дарамтлах нь юу вэ? Ерөнхийдөө тэгэж хэлж байгаа хүмүүст их баярлалаа. Тэгээд ерөнхийдөө ер нь намайг subscribe хийсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд аа бичлэг хийхгүй 2 сар болсон байна гэсэн хэдий ч манай subscribers аа одоо хүртэл хэвээрээ байгаа би маш их баяртай байна. Тэгээд юу ч гэсэн одоо ингээд 100 боллоо. Тэгээд юу ч гэсэн идэвхтэй бичлэгээ хийгээд явахыг оролдон найд чинь тэгээд Тэгээ юу ч гэсэн би одоо 2 сар Minecraft ер нь айгүй ховор тоглоод ерөөхдөө айгүй муу болцсон байгаа. За юу ч гэсэн бүгдээрээ нэг оролцох шиг боллоо та. Тэгээ би бас нөгөө нэг Minecraft яг зөвхөн ингээд Minecraft бичлэгийг хийгээд байхлаэр ингээд аа манай тоглоом бол бас модноос ерөнхийдөө гараад байгаа тэгээд Тэгээ ерөнхийдөө Minecraft-аас бас өөр бичлэг оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ Minecraft-аа бичлэг бичрэн яг үндэ та бүхэн миний одоо яг subscribers-ийн ер тал хувь нь бол яг Minecraft үзэгчд байдаг учраас тийм Minecraft бол идэвхтэй хөтлөд явна. Тэгээ угаасаа өөр тоглоом имжлэг хийж гисэн компьютер засаагүй байгаа. Тэгээ тийм учраас Minecraft-ос өөр бичлэг хийх боломжгүй байгаа. За тэгээд юу ч гэсэн Йоо Йоо. Тэгээд та бүхэн харж байгаачлан энэ миний Minecraft бүр амар гацаад тэгээд одоо ерөөхдөө би тэгэл амар олон бишээш одоо тэг ерөөхдөө амар олон зүйл сольж янзалж тэгээд эцсийн үр дүнд л ийм юм боллоо гэдэг тэгээд эцсийн үрдүүл нэг иймэрхүү л янзтай бичлэг одоо хийх боломжтой байна. За. Гэтэ би бас бэдвар савлаг удсан байх шүү. Ерөнхийдөө аа миний одоо гар мар одоо юу Сайн бэлэн биш байна. Би одоо шууд халаагүй орж ирэл бичлэг хийж байгаа тэгээд. Тэгээд PVP одоо сайж болж чадах байх гэдэг найд хэлтэй байна. Аа. За юу ч гэсэн орон устглаа. Юу яг энд байгаа? Оо, юм шиг. Яа, энэ угаасаа хитэн одтой байлаа. Гэж та. Сая 100 оо. Е. Нуусаан гар хүчлээ шүү. Одоо гээлтэй л үлдсэн юм байна те. Яа. Та та гарч уучлаа. Гэтэ цаашаа ухаантай болоод өөрөө амиа орлоо. Тэгээд ёо. Одоо бүгд эрэ ер нь ялхасаа өглөөдөө. Whoa! Тэр бол энд арыг устгах гал. Оо, гүсэн гүш. Е, е, е, е. Гүш, гүш, гүш, гүш, гүш, гүш, гүш. Яа, яа. юм байна. Тэр гар бүр дээрээс бий. Их сонирхолтой юм байна. Яа! Хамаатай байна да. Юу? Эшгүүдэ, эшгүүдэ, эшгүүдэ. Йоо. <laughs> Йоо ивэр ивэр чи мөр намайг өдөж гинэ гэсэн харттай дэвэр. Ингээл байхгүй шүү дээ дуус. Йоо. За. Йоо юу вэ? Thank you. Утаараа манайхаа. Ба ба бара ба ба бара ба ба ба ба бара бара бара бара бара бара бара. Я я үгүй я. Yes. Йоо. Үхчлээ. Гэтэ орой настах чадлаа ёо. Оо! Ёо! Оо! Сэ ёо ийнэ штэ. Йоо, ашгүй дээ. Хатгаа за за. Одоо Red-ийг санаа зовх хэрэггүй боллоо. Одоо ганц том асуудал юм бол Кола. Когийн гар бейс дээр байна уу? Байхгүй шүү дээ. Юу? Оо, за за зүгээр зүгээр. Ингэсэн чинь дээр байсан. За чи хаач явам лээ. Гэтэл хайран ном сун. Тэр очиод дуусчих уу? Йоо. Йоо. За сая бол зүгээр яг тэнэг юу л байлаа л та. Гэтэ зүгээрээ зүгээр. Ажиж юу. Йоо чи ямар аим сүнс шиг гар вэ? Шууд алга болчтой нас вэ? Оо. Тий. Та чи бүрээд манай бэйсийг нухаж байна. Харин секунд. Яа үгүй. За за юм бичлэг үзсэн баярлалаа үзэгчдээ. Тэгээд таарсан бол лайк, subscribe дараарай. Тэгээ юу ч гэсэн яасан тоглолт оруулж чадсангүй намайг зүгээр уучлаарай. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа дөрөвтэй. Peace. А тэгээ бас Instagram, Facebook гэдэр орохоо мартаа. За за бай. <laughs> Instagram дээр надтай холбогдохыг холбогдохыг хүсвэл надтай Instagram-аар холбогдоорой. За бай.